Muy bien. Pues empezamos la reunión. Es un honor, para mí poder platicar con todos ustedes y agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí reunidos en el streaming llamado Red de Salas de Teatro Independientes en México. Y en segundo lugar, agradecer por supuesto a Howl Rock que hizo posible este evento y que cualquier persona del mundo nos puede ver y estamos subtitulados en inglés todo lo que estamos hablando. Para las personas que nos están viendo en vivo, estamos reunidos coordinadores de sala de teatro independientes del país mexicano. Y yo, Mariana López, que ayudaré a moderar el diálogo. Tuve el placer de platicar con cada uno de ustedes, pero les explico para poder contextualizar también a las personas que nos están viendo. Este proyecto es creado en colaboración con HowlRock, y la finalidad del mismo es crear diálogo y redes entre los coordinadores de las salas. Bueno, y poner sobre la mesa la posibilidad de la creación de una red de salas de teatro independientes en todo el país. Se convocó a dos foros escénicos por estado para contarlos al mapa mundial del teatro. Hubo un diálogo con todos los coordinadores con una serie de preguntas y de las respuestas obtenidas que ustedes nos dieron son las que vamos a dialogar. Mariela, perdón, yo veo muchos micrófonos apagados. ¿eh? Sí, todos están apagados para que solo se escuche el que está hablando. Hubo un diálogo con todos los primeros con una serie de preguntas y de las respuestas son las que vamos a derogar. Este diálogo es para apoyarnos y nutrirnos con las experiencias de nuestros colegas y que un rato más se van a presentar cada uno. Les explico la dinámica que haremos para el diálogo. Primero cada uno se presentará diciendo su nombre, de qué estado son, el espacio que dirige cuánto tiempo lleva el espacio funcionando. Después pasaremos a una serie de preguntas. Las primeras serán para personas específicas, ya que lo que nos tienen que decir es enriquecedor para todos. Y después pasaremos a preguntas para el norte, para el centro y para el sur del país. Estas preguntas las puede contestar el coordinador que quiera de esa zona geográfica y unas preguntas al aire para el coordinador que las quiera contestar. Y al final vamos, vamos a dejar un momento para si algo que dijo un compañero quisiéramos dialogar o preguntar más, el último tiempo es para eso. Si todos están de acuerdo con lo que dije, podemos empezar presentándonos, el que desee comenzar, y todos los demás apagamos nuestros micrófonos mientras que el otro se presenta. Podemos empezar con Tapango, Yucatán, si gusta. Buenas tardes, soy Brian Caballero eh, de Tapanco Centro Cultural en Mérida, Yucatán, eh, un foro que tiene siete años de existencia. Central Sureste, si quieren seguir. Hola, buenas tardes, soy... Soy Luis Carlos Hurtado y los saludo a todos desde Central Sureste, en Campeche. Eh, un foro que tiene siete años de existencia. Foro La Columna. Ya le quité el modo. Lorena Yoldi, desde Tamaulipas, representante de Foro La Columna Teatro, que estamos cursando ya el quinto año de, de labores. Seguimos con Andamios Teatro. Eh, yo soy Hilda Valencia, eh, Casa Andamios Teatro, que es la sede del grupo Andamios Teatro en Hermosillo, Sonora. Estamos desde el 2011, acabamos de cumplir ocho años de actividades. No te oigo. Ponemos el silencio cuando no estemos hablando, cuando estén hablando los demás. Y sigue el teatro las tablas. Hola, bueno, <clears throat> perdón, buenos días. Ah, mi nombre es Jesús Quintero y ah, yo soy director de Teatro Las Tablas. Tenemos 15 años y somos de Baja California. Estamos en Tijuana. Eh, Pedro de Teatro Clandestino. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro González de la ciudad de Querétaro y dirijo Teatro Clandestino Foro G. Teatro Cedrus. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Scherweder, y estoy a cargo de la coordinación y, eh, de Teatro Cedrus, que se ubica en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. no se les suele decir cuánto tiempo lleva el espacio funcionando. Claro, perdón. Teatro Cedrus lleva, acaba de cumplir ahorita en febrero cinco años funcionando. Seguimos con Sem Yance. diga de qué parte son y cuál es el espacio que coordina. Por mientras se puede presentar Foro La Ceiba de Morelia. Hola, eh, soy Elfis Corrales. Ahorita soy como representante de Foro La Ceiba, eh, que está a cargo del grupo Catexia Teatro, bueno, Catexia Arte y Cultura para la Comunidad AC. El foro lleva eh, siete años y este año cumple ocho. Sí, Jansen, sí, ya están listos. tiene el micrófono apagado. ¿Listo? Ah, excelente. Nosotros somos de Aguascalientes, somos Teatro Café escénico al Ombligo. Yo soy Mónica Senyacen y ella es... Yo soy Marcela Morán, eh, directora de Arte escénico al Ombligo. Y productora y gerente operativa. Nosotros tenemos apenas este, un año, cuatro meses. sus Alejandro Rosas, ¿qué espacio es y de qué parte de, este qué estado no, nos viste. Está en silencio tu micrófono. Sigue en silencio el micrófono. ¿Ahí, ahí me escuchas? Ah, ok. Bueno, nosotros estamos acá en Torreón, Coahuila. Eh, el espacio se llama Plan B. Estamos cumpliendo, justo en mayo cumplimos cuatro años. Y, bueno, estamos en una parte muy céntrica. ¿Sigue la casota de Zapata? está el micrófono apagado, la casota de si se, quiere presentar. Listo. Bien, este, nosotros somos la Casota de Zapata, estamos en la ciudad de Zacatecas y tenemos cuatro años y dos meses de haber inaugurado este espacio escénico. Por último, David Gómez si se pueden presentar. Está en silencio el micrófono. Bueno, ahí. Sí, soy David Gómez, dirijo el Círculo de Tiza en Monterrey, Nuevo León. Tenemos cinco años con este espacio, es un espacio independiente. ¿sí? Buenos días. Buenos días. Si es que se presenta más gente, que se vayan introduciendo a las preguntas, pero vamos a comenzar. La primera, la mayoría las preguntas que me contestaron fueron 43 espacios en total de toda la República y la mayoría de todos ustedes habló mucho de lo complicado que era trabajar con las políticas públicas culturales que existen hoy en día y de la responsabilidad de la creación de audiencias. Por lo cual esos son los dos temas más importantes del teatro, que todo, todos ustedes dialogaron sobre eso. La primera pregunta es para Brian Caballero. Les pongo un poco en contexto Guadalajara, la Ciudad de México y Yucatán. Son los únicos tres estados en nuestro país que cuentan con una red de salas de teatro independiente. Ahora que está Brian Caballero, la pregunta es, ¿Qué ha logrado como comunidad con la red alterna para las artes escénicas en el estado de Yucatán? Muchas gracias, Luda. Eh, pues mira, la red alterna tiene ya eh, seis años que se conformó por una situación adversa en el ámbito político justamente, que hizo que nos uniéramos y que empezáramos a trabajar. Y el grupo se redujo, eh, pero se solidificó, digamos, y ahorita ya somos 14 agrupaciones y hemos logrado una serie de, logros, de la redundancia, que nos han permitido mejorar nuestras condiciones laborales en principio y sobre todo de relación artística y incluso, digamos, a nivel de organización em, desde lo cooperativo, que ha sido uno de los caminos que hemos em, andado, ¿no? Nos hemos constituido ya como una cooperativa y nos ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la economía solidaria y los mecanismos de producción artística eh, desde la economía justa y el cooperativismo. Y como logros muy concretos, pues, ahora nos acaban de poner en la ciudad una señalética que nos permite visibilizar los espacios independientes de la ciudad que va a generar en el contexto de la ciudad una lógica de visualizar estos lugares como se pueden visualizar otros señalados por el, municipio. Muchas gracias. ¿desde cuándo inició la red alterna? 2013. David, cuando, no estemos hablando, lo ponemos en silenciador para que no se haya interferencia. Ok, que este, estoy batallando un poco. Eh, no pasa nada. La siguiente pregunta es para... No, todavía no. La siguiente pregunta es para Andamios Teatro. Eh, ustedes hablaron mucho de las políticas culturales. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son las trabas con las que se han enfrentado en cuanto a políticas públicas y cómo han logrado sobrellevarlas en Sonora? Está, en silencio su andamos. Ya, ya está. Pues el problema de las políticas públicas es que no existen políticas públicas, ¿no? Entonces no hay ni siquiera una legislación y mucho menos pensar en que pudiera haber legislación para los grupos independientes, que es el caso nuestro. Sin embargo, eh, nosotros nunca hemos dependido de, esas, diversas políticas públicas, ni, eh, ni la cuestión de, ser becarios de ninguna, especie del, Estado, ¿no? Y eso porque tenemos una convicción de que el crear un espacio eh, alternativo, un espacio independiente, pues eh, también te da un espacio de libertad, lo cual pues hay que sostener de muchas, de muchas maneras, ¿no? O sea, de cómo, de cómo, de cómo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos una casa que está, bueno, en cuanto a esto es en cuanto a las políticas este, públicas, ¿no? Sin embargo, este, ha sucedido un fenómeno con nosotros, que pues, ha sucedido en todo el mundo, pero aquí eh, se vuelve a replicar, que son varios espacios independientes que estamos como en el mismo lugar, en la misma calle, por decirlo así. De tal manera que se ha hecho un espacio, un corredor cultural, artístico, en el cual existen tres espacios de teatro, todos alternativos, ¿eh? o sea, no hay, no hay teatros como tal, excepto una salita. Eh, galerías, librerías, eh, y, es lo que, lo, y cada uno de estos espacios son estudios independientes, ¿no? Ahora, eso no quiere decir el que no existen las políticas independientes, políticas públicas independientes, el que no insistamos en eso. Creo que inclusive ahora, aparentemente, ¿verdad?, este, los que creemos y que seguimos pensando que sí es posible una cuarta transformación es apostarle a eso, ¿no? Y entonces sí estamos nosotros en vinculación con, eh, para crear una política que beneficie a los espacios culturales que no pueden ser tratados igual que a los espacios comerciales, ¿no? Eh, el Estado, por supuesto que tiene sus teatros, pero no tiene una política cultural y entonces, bueno, sus teatros se vuelven eh, o sus espacios culturales se vuelven una réplica de lo que siempre ha existido, ¿no? Y que ya no sirve, ya no funciona. Eso sería. Gracias, Ana Luis La... Voy a pasarme ahora a las preguntas, dependiendo de la zona geográfica en la que estamos. Y estas preguntas para el norte Primero lo puede contestar ya sea Sonora, Nuevo León, Tamaulipas. En el norte del país, la pregunta es si les ha sido rentable coordinar una sala de teatro independiente y si sí, cómo lo han logrado. El que lo quiera Yo, eh, rentable desde el punto de vista económico no, pero rentable desde el punto de vista de unión con, la, con los teatristas sí, porque al menos en Nuevo León, y creo que pasa mucho en el país, hemos caído en el juego de profesionalizar el teatro. Eso implica estudiar mucho y hacer, eh, este, eh, relaciones comerciales, aprender cómo, cómo trabajar y hacer un objeto, un objeto de, consumo, este, el, nuestro teatro, el teatro, pues, de las, la obra, las obras. En Monterrey la gente, hay mucho, mucha oferta, mucha oferta de trabajo en Monterrey hay diferentes escuelas, hay una facultad de artes escénicas, hay una escuela que depende de, Bellas Artes, que es el CEDAR, está la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Y se les exige que tienen que estudiar mucho, prepararse, y al final de cuentas les escamotean mucho su, su, su profesión. Pero eh, hemos caído en el juego de pensar que este es el teatro que se debe hacer. Entonces, eh, se han dado cuenta que ya no existen espacios. En Monterrey hay mucha oferta de trabajo, hay muchos grupos, hay mucha gente que hace teatro, pero cada vez son menos los lugares donde pueden ellos presentarse. Y es terrible porque sí existen ciertas políticas culturales que van encaminadas a, más que nada, a justificar en números la cultura de Nuevo León, ¿sí? Pero es para unos cuantos. Y la gente que realmente está haciendo teatro no tiene espacios el Círculo de Tiza, nosotros comenzamos, el Círculo de Tiza, digo, con nosotros, mi esposa, que es una gran actriz, eh, conocida acá en Monterrey, eh, Medellín, y yo tenemos muchos años, 40 años trabajando en el teatro, trabajando nosotros eh, con nuestros recursos, casi no, no, teníamos apoyos, no necesitábamos los apoyos, y cada vez no hay espacios, entonces se presentan en los teatros ciertos grupos nada más que ganan ciertas becas, ciertos apoyos, y casi siempre son los mismos. Y ahora los teatros también se utiliza para eventos eh, políticos o para otras cosas, ¿no? Para que haya dinero. Y cada vez menos hay espacio donde se pueda trabajar y también donde poder preparar las eh, eh, propuestas. Nosotros nos dimos a la tarea de tener un espacio para nosotros, para poder tener dónde trabajar, ¿sí? Y dónde presentarlo nuestro, sin que nos digan, esto no se puede, esto no lo pueden decir porque dentro de las políticas culturales los niños no pueden escuchar esto, bueno. Y ahora el espacio, nuestro espacio, eh, batallamos mucho para mantenerlo, pero es rentable en el sentido de que nos hemos organizado. Ya los jóvenes han venido, se juntan. Aquí eh, no solamente presentamos trabajos nuestros, ahora también los muchachos vienen a ensayar, eh, se les escamotea el, su trabajo, eh, todo lo que hacen. Dicen, no, ustedes no pueden presentarse, aquí son solamente teatro comercial o profesional, y no, no, saben dónde presentarse, son gente egresada de escuelas, entonces creo que, que rentable desde esa perspectiva en democratizar el teatro, que estamos batallando mucho en Monterrey, democratizarlo, ¿sí? Porque en realidad eh, la misma gente caemos en, la, en el juego de pensar que para, que para hacer teatro y ser reconocidos había que hacerlo en, en, espacios oficiales. Y esos espacios oficiales ya no hay. ¿sí? Entonces, desde el punto de vista económico, al menos para nosotros, eh, batallamos mucho. Pero es rentable en este sentido. Los muchachos vienen, y eh, tenemos acuerdos con ellos, se presentan. En cinco años que tenemos, se han presentado como 70 grupos, eh, se han presentado muchas obras. Hemos hecho dos festivales, en del cual uno persiste, que es, eh, es descentralizar el teatro, porque padecemos lo mismo, esta, es, es, Padecemos este mal nacional que es que todo se centraliza, todo está en el DF, todo está allá en México, aquí en Monterrey también, todo el teatro y la gente viene a estudiar y a hacer teatro aquí en Monterrey. Y en Nuevo, pensamos que Monterrey es Nuevo León, y Nuevo León es mucho, muy grande, y entonces lo que estamos haciendo es llevar el teatro y llevar también talleres a, a los municipios más alejados donde hay gente, no solamente en teatro, en música, pues, Nuevo León es gente, gente de, con una, una, integridad artística increíble, ¿no? Entonces ahora... nos, estamos viendo un poco de la, pregunta. Bueno, eh, eh, eh, termino. Este, sí, no es rentable desde el punto de vista económico, pero sí es rentable desde el punto de vista de, de unión y cohesión con los, con los, ah, con los actores. Gracias, David. La siguiente pregunta, bienvenidos los de Lotería Teatro que se acaban de incluir. Estamos preguntando preguntas dependiendo de la zona geográfica. La segunda pregunta es para los del centro, que es donde más actividad teatral hay, el que no quiera contestar. ¿Cuáles son las estrategias que les han funcionado para la creación de públicos en sus espacios? Ya que es donde hay más, donde hay más actividad, entonces hay más oferta cuáles son las estrategias que les han funcionado a ustedes para la creación de públicos. El que lo quiera contestar. Pedro, Teatro Clandestino no se escucha. Hola, soy Pedro González de Teatro Clandestino, ya puse el, el sonido. Fíjate que en Querétaro lo que estamos haciendo está el Consejo Consultivo de Teatro justo nos dimos cuenta que era indispensable eh, que todos los teatreros independientes eh, hiciéramos un, código común, ¿no? O sea, que nos uniéramos, que llegáramos a estrategias. Se están haciendo muchísimas mesas de trabajo y justo una de las preocupaciones más importantes es cómo generar nuevos públicos. Y entonces una de las muchas estrategias que se están empleando en, en el estado de Querétaro es eh, compartir públicos y al mismo tiempo, en caso de Teatro Clandestino Foro G, que sí tengo esta idea de descentralizar, porque yo no estoy propiamente en Querétaro, sino estoy en un municipio pegadito a Querétaro, ¿no? Con esta idea de llevar el teatro a todas las comunidades, a todos los municipios. Eh, lo que estábamos haciendo en concreto con mi compañía es ir a visitar a otros teatros eh, que hacen un teatro, un teatro en concreto de comedia, etcétera, y llevar lo que más se asemeje, ¿no? Este, a lo que ellos suelen realizar. ¿Para qué? Para invitar a esta gente a acudir a nuestros teatros, pero al mismo tiempo en nuestro teatro ponemos los pósters de las otras obras. Creo que a final de cuentas la única estrategia que está funcionando y es en la que confío es unir fuerzas, unir esfuerzos y no dividir públicos, sino compartir públicos. Gracias, de Pedro, Teatro Clandestino. ¿Alguien más del centro que se encuentra que quiera decirnos cuáles son las, lo que han logrado ustedes para la, creación de públicos? Hola, este, bueno, yo de Teatro Cedrus. Eh, nosotros nos encontramos en Pachuca y pues realmente lo que hemos hecho, este es nuestro segundo año que soltamos una convocatoria para sumar esfuerzos con las compañías de teatro locales y nacionales, en las cuales los invitamos a formar parte de nuestra programación del año en curso, en este caso 2019, y sumar esfuerzos para que tanto con la producción como con el teatro logremos una mayor difusión, una mayor comunicación y así generar mejores audiencias para tener una mayor asistencia y que cada vez la gente se acostumbre más a asistir a eventos culturales. Eh, un caso particular que sucede aquí en Pachuca es este, realmente creo que este año cerraron la mayoría de los foros independientes que habían abierto sus puertas. Eh, creo que somos de los sobrevivientes. <laughs> Y los, demás teatros que existen en la ciudad de Pachuca, este, la mayoría eh, tienen apoyo y subsidio por parte del gobierno. Entonces la mayoría de los eventos culturales que se realizan aquí son gratuitos. Y para nosotros aquí en Pachuca es muy difícil generar audiencias que estén dispuestas a pagar para asistir a eventos culturales. Por eso el, crear sinergias con las producciones, este, con las compañías de teatro, pues nos ha funcionado y cada vez eh, tenemos más asistentes a este tipo de eventos. Es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias la casota de Zapata, contestando un poquito la, pregunta. Eh, es muy complejo, creo que igual que en todo el país, la situación para generar públicos. Eh, algo de lo que nos ha funcionado pues es la constancia. Tratamos de, que esté en cartelera mínimamente temporaditas de, un mes, algún proyecto, y la gente se está acostumbrando a que todos los viernes a las 8 de la noche hay teatro. Pero sí es complejo, efectivamente. Nosotros tenemos la, la fortuna, no sé los demás cómo están, pero que el espacio es nuestro, entonces no tenemos que pagar renta y eso, eso favorece. De otra <laughs> manera sería prácticamente imposible. Pero bueno, lo que hemos hecho es, esa constancia, que la gente se acostumbre a que todos los viernes a las 8 hay teatro y eso nos ha ayudado. Sería mi participación. Gracias, la persona de Zapata. Voy a pasar con la pregunta. Ah, sí. Hola, sí, nosotros, eh, bueno, hemos más bien pensado en un montón de estrategias para la generación de públicos y si bien eh, también estamos lejanos a una política cultural que nos apoye, pues hemos abierto varios espacios, pero estamos como en ciernes en muchos sentidos. Este, teatro Café, eh, nosotros no vendemos café, vendemos la idea del teatro. Entonces, bueno, nuestra, nuestra carta, el lugar es temático, entonces quiera o no la gente, aunque se aburra, pues al pedir una bebida le echamos la historia del teatro aunque no quiera, ¿no? Eh, esa ha sido una. Y la otra, pues poco a poco el convencimiento de los compañeros para usar este espacio. También contamos con, bueno, nosotros abrimos de lunes a domingo y cada día eh, hicimos una segmentación por día para poderle ofrecer al público eh, diferentes formas de hacer teatro y que ellos mismos también vayan teniendo comparaciones y vayan viendo distintos géneros y distintas este, estilos, distintos estilos. Y tenemos dos días de asesoría. Entonces, si hay un niño de secundaria, preparatoria o universidad que tenga alguna tarea de artísticas y específicamente de artes escénicas, ellos pueden venir y nosotros les ayudamos eh, sin costo alguno. Entonces, asimismo, pues ya se interesan y ya vienen también a ver las obras. Suena muy bien, pero es por goteo, ¿eh? No crean que es masivo, es, uno por uno apenas. <laughs> Sí. Eh, y es así como han caído grupos de, de estudiantes que tienen proyectos, por ejemplo, de Fórmula 1, pero que sus evaluaciones son orales y entonces nosotros con técnicas eh, de, pues sí, técnicas teatrales, lo que hacemos es ayudarlos y así vamos generando sinergia y, generamos un intercambio en donde ellos nos ofrecen espacios en, las, en la universidad, pero de una manera como más ah, comunicacional y mercadológica, o sea, tenemos presencia de marca en la universidad y en las preparatorias eh, a través de pantallas, de su stand y eso, y este, podríamos decir que pues que estamos haciendo con ingenieros de la Fórmula 1, pero en realidad, pues de ahí vamos como uniéndonos también con otros, em, con otros grupos que podríamos pensar que no tenemos como nada que ver, pero que pues obviamente tenemos mucho que ver, ¿verdad? Porque somos seres humanos y pues hacemos teatro. Entonces, hay mucho que ver. Básicamente esas han sido ah, las estrategias. También generamos una, un pues digamos que un sistema de menciones en donde mm, la gente puede, los creadores pueden libremente, eh, si están trabajando en otro espacio o algo, pues pueden echar su comercial, ¿no? Aquí ya pues nosotros les echamos porras y demás y, ellos tienen publicidad, eh, impresión o eh, qué será, carteles, tarjetas, flyers, lo que sea, nosotros también ayudamos. También somos punto de venta de otras obras de teatro que se hacen en otros lugares. Entonces hay gente que viene y conoce el lugar porque viene a comprar un boleto que se hace en otro lado. Y este, pues básicamente eso sería como todo, ¿verdad, Lauca? Sí, en proyecto tenemos, bueno, yo vi que está Lotería Teatro, este, en proyecto tenemos otros foros y otros grupos que estamos viendo qué vamos a hacer juntos. Pero digamos, bueno, Aguascalientes es lento siempre, ah, pero vamos ah, picando piedra donde la institución no está, ¿no? Se me olvidaba. Otra cosa que hacemos es que aquí las personas que atienden el servicio son creadores escénicos. Entonces, si la gente tiene cualquier duda mientras está pidiendo su café, o su té o lo que sea que esté pidiendo, ellos pueden entablar un diálogo con el creador escénico de tal forma que se genera ahí una retroalimentación padre. De igual, como el espacio es muy pequeño, lo que hacemos es que eh, al acabar la función, la gente puede preguntarle lo que sea a los artistas que acaban de ejecutar lo cual también genera un diálogo y la gente se siente cómoda y aprende y le dan muchas ganas de regresar digamos que todo el espacio es para generación de público. <laughs> Muchísimas gracias, calientes Eh, eh. Acá de Tamaulipas me gustaría aportar un poquito. Claro, claro, claro. En, esto de la, de la, creación de públicos, en el sentido de eh, compartirles algo que, nos ha funcionado en el sentido de eh, el foro. ¿Escucha un poco bajo? pues, un poquito la... poquito más rápido. El foro ha tratado de abrirse no solo a manifestaciones eh, escénicas eh, que tengan que ver con el teatro, sino que también hemos comenzado a albergar eh, a públicos, por ejemplo, cantantes, músicos, que tenemos un jueves que le denominamos Jueves Musical, y esa fue como la primera comunidad no teatral, ¿verdad?, la a la que invitamos incluimos en la programación del foro y de esta manera empezó a llegar eh, gente que consume otros productos culturales. ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, también tenemos un eh, intercambio con agrupaciones que eh, le entran a las dinámicas de juegos de rol. No sé si alguien conozca de esto, pero bueno, son, son agrupaciones, movimientos culturales que están por ahí, así como estamos los terceros, Hay gente que le gusta el juego de rol, que son comunidades muy, muy amplias, numerosas a nivel mundial, que no tienen lugares donde congregarse y hemos buscado eh, diferentes grupos sociales de, que se congregan por otras razones muy distintas a, las del teatro, pero que les ofertamos nuestro espacio y les decimos, mira, aquí puedes venir a reunirte, aquí puedes tener tu, junta mensual, aquí puedes tener tu evento, y de esta manera conocen nuestro espacio y se vuelven también la mayoría de esos públicos que consumen otros productos culturales que conocen el teatro, saben de nuestro espacio, saben que tenemos una cartelera y comenzamos a tener un intercambio y a llegar a otros públicos que, eh, de otra manera no hubiésemos podido impactar. Esa es una estrategia que nos ha funcionado mucho a nosotros, ofrecer nuestro foro como un punto de encuentro para ahora sí que todos aquellos que andan perdidos y que no tienen un lugar en donde eh, refugiarse, en donde estar, porque bueno, eh, como en todo el país, los espacios culturales oficiales o son gigantescos, enormes, ¿no? ya sabes, con, 900 mil personas, con cuotas altísimas, o que luego ni siquiera te lo prestan para, para reunirte, ¿no? O sea, no nada más para el espectáculo, sino yo tengo que trabajar, queremos tener un ensayo, una reunión, e-, ese tipo de congregación que va más allá de la del espectáculo, ¿sí? Eso nos ha funcionado mucho y nos ha permitido ampliar la oferta y llegar, insisto, a otras personas. Entonces, se las, se las comparto porque puede ser eh, grato ese intercambio con, con otras personas más allá del teatro. Muchas gracias la sobre eso? Hola. Hola, hola. Eh, ajá, este, bueno, acá en Foro La Ceiba también hemos este, creado varias estrategias para este, la generación de públicos. A nosotros buscamos mucho este, la parte comunitaria, integrar mucho a la colonia en donde estamos. Es una colonia que no está en el centro de, de Morelia, sin embargo, este, está es una de las colonias más, más cercana, pero que también fue durante mucho tiempo estigmatizada como una colonia un poco este, ah, violenta, digámoslo así. estamos en Abasco de Quiroga. Eh, nosotros hemos buscado integrar a esta gente, pero ha sido muy recia, por, sobre todo por la cuestión de la religión católica. Y ahorita lo que estamos haciendo es sacar el teatro a la calle. O sea, no estamos, este, bueno, Sí tenemos las obras en el coro adentro, pero también estamos cada este, mes eh, sacando algún concierto, por ejemplo, de música, de cri-cri o de algo que a ellos este, les sea como más cercano y mm, no interrumpen su pensamiento este, como católico o que no descuadre tanto para empezar a acercarlos, para que nos empiecen a conocer, que también sepan que aquí es un lugar de encuentro, es un lugar también de, este, pues donde pueden ellos venir porque también se han hecho otros talleres que va, este, se hicieron sobre mujeres de la colonia, donde ellas pues sintieron aquí su, su casa, la veían como un espacio de ellas desahogarse, de decir, este, pues sí, mi esposo me trata mal, de este, pues todas estas cuestiones y este, machistas pues que se han venido teniendo ellas se sienten libres y es así como nosotros queremos seguir acercando. Ahorita tenemos otro proyecto en donde nosotros como grupo ir a las casas y este, de algunos de ellos como microteatro, pero es de narración oral y es justamente alrededor de la colonia. Entonces, bueno, en algunas casas este, decirles, invitarlos, que participen y que también ellos nos compartan, porque no nomás es como de aquí para allá, sino también este, nosotros podemos aprender mucho de las personas, de, la comunidad que nos rodea. Y ah, pues estamos como en esa lucha, en esa este, búsqueda de, acercarnos como comunidad, porque en la comunidad teatrera ya nos conocemos. Aquí este, en Morelia ya saben que estamos, ya saben los grupos que es uno de los espacios este, que están abiertos y que aquí saben que llegan. Tenemos también, este, pues sí, es como eh, funcionamos ¿no? Este, con ciertas cuotas, también si, los, si algunos grupos o si alguna, este, como decía la compañera, este, si alguien quiere reuniones eh, y no tiene con qué pagar, entonces hacemos trueque. Eh, bueno, nosotros les damos el servicio del espacio y, este, y ellos nos dan a cambio, pues desde papel de baño, por ejemplo, este, cosas como muy básicas, eh, algo de limpieza, no sé, hasta por ejemplo se han grabado comerciales, bueno comerciales no, perdón, algunos cortometrajes y también este, pues, a nosotros nos sacan la fotografía para este, el grupo, para el espacio. Son como pues, pequeños cambios que no, necesariamente son de dinero, sino que también se pueden obtener a través del trueque. Y es lo que también estamos como generando, ¿no? Que a ambas partes pues nos, nos alivian. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, la Maceiba. Para Antonio Vasconcelos, que acaba de llegar, y tenía Teatro, nada más díganos de dónde son y cuál es, cuánto tiempo lleva su espacio, y ahorita vamos contigo, a está. Acaban Está el micrófono apagado, Marco Antonio. Ok. Eh, buenos días a todos. Todavía seis días por acá. Eh, el área del Pacífico, Los Cabos, Baja California Sur, Cabo San Lucas. Ah, el Foro Vasconcelos se inauguró el 27 de marzo de 2010. Eh, es el primer foro independiente y el único en aquel entonces en Cabo San Lucas, Baja California Sur. De hecho, no hay ningún otro espacio independiente con, estas características acá eh, en este estado. Entonces, pues vamos para nueve años, nueve años eh, programando danza, programando teatro, programando música, pero específicamente programamos más danza y danza contemporánea. Gracias, Marco Antonio. Lotería Teatro, si se quiere presentar nada más, ¿de qué estado son y cuánto tiempo lleva el eh, espacio? Perdón, ¿la pregunta es para mí o para otra persona? Lotería Teatro. Ah, ok. Pues, Lotería nos está en silencio su micrófono. Si no, pasamos con Andamios Teatro a lo que quería comentar sobre la creación de bueno, muchas de las estrategias que ya han mencionado este, los compañeros de Tamaulipas y de Morelia, las hacemos y creo que es muy importante. Lo único que quisiera es que, bueno, nosotros hacemos programación de multidisciplinaria. Invitamos, es un espacio para todos, no solamente para hacer teatro, sino para, sobre todo para los jóvenes, para todos pues, que se acerquen a Andamios Teatro, ¿no? Aquí es un espacio. Eso ha ayudado a crear nuevos públicos, porque cada grupo o cada exposición o cada concierto o cualquier danza, cualquier actividad trae, o colectivas, o sea, trae nuevos, nuevos públicos, ¿no? Y otra cosa que ha sido muy importante en esta creación de públicos es trabajar con la comunidad, un poco como decía el compañero de Morelia, pero hemos, nos pasamos inventando qué hacer, ¿no? El, último proyecto se llamó Arte Urbano, que era recuperación de espacios públicos a través del, del, del teatro, la ecología, el deporte, y la pintura, o sea, una serie, y los malabares, hicimos toda una programación por dos meses en un espacio público que es una, una, colonia vulnerable que está a espaldas de nuestro, nuestro espacio. Y eso fue muy importante porque, eh, o sea, el, trabajo con los niños a nosotros lo que nos ha eh, ¿no? Muchísimo es que se acercan las familias, que al revés nos ha costado muchísimo trabajo. Hemos hecho cosas para mujeres, pero ellas no vienen. ¿no? O hemos hecho cosas para jóvenes, pero los jóvenes no vienen. Sin embargo, a partir de los niños se ha hecho como un trabajo en, la colonia, en la familia, que nos ha redituado, o sea, en ese sentido, la creación de, público, este, hasta hacer un repertorio que eh, dedicado a, al maltrato <clears throat> a las mujeres, ¿no? O sea, para la prevención, la prevención del abuso de menores, o sea, han sido, eh, porque creemos, ¿no? Que además el teatro o sea, nosotros hacemos teatro, ¿no? Pero que el teatro tiene que tener también una, vinculación social, ¿no? Un sentido, un sentido social. Y a partir de eso, pues bueno, pues, conocen a, hemos hecho festivales como el festival que se llama La Luna de Urano, Shakespeare en el Desierto. Entonces, bueno, eso nos ha permitido también, como, como decía el compañero de Morelia, o sea, nosotros aprendemos mucho y también queremos que vean lo que nosotros hacemos. Entonces, eso ha, funcionado muchísimo, además de las universidades, ¿no? que yo creo que es un semillero de, de, públicos que nosotros tendríamos que tocar siempre. ¿no? ahí está Gracias. Gracias, Andrés Por favor, cuando no estemos hablando, eh, ponemos en silencio nuestro micrófono. Lotería Teatro, si están listos para presentarse. Sí, ¿me escuchan? sí me escuchan? Estoy teniendo problemas con el teléfono, pero sí me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Ah, muy bien. Bueno, eh, la teoría de teatro en Aguascalientes tenemos desde agosto de 2014 con un teatro estudio que rentamos para hacer producción, para ensayar, para tener almacén. poco a poco hemos ido teniendo la aceptación de la gente para presentar funciones ahí con nosotros. Eh, eh, tenemos ya bastante público que nos sigue y aunque es un foro muy pequeño, porque es un local pequeño, le caben máximo 45 personas, pues las funciones que, que presentamos generalmente tienen buena aceptación. Nosotros tratamos de llevar a la gente a partir de la misma difusión que hacemos de nuestras obras ah, en el foro y fuera de él, cuando tenemos presentaciones en, otros espacios públicos, escuelas, empresas. Eh, a partir de una cartera de clientes les vamos haciendo un seguimiento y, pues vamos invitándolos a las funciones que presentamos. Asimismo, pues nos apoyamos en la comunidad teatral para que ellos nos ayuden a difundir nuestras funciones. Pero creo que algo, algo importante, y como ya habían mencionado algunos compañeros, es que pues se haga la, eh, la comunidad, con los compañeros, y que ellos también aprovechen estos espacios. Nosotros les abrimos las puertas también para que presenten sus funciones, para que hagan ensayos, para que tengan eh, eh, pruebas, grabaciones, y todo esto pues nos ha ayudado a, mantener activo el, el lugar, sin preocuparnos tanto como en un principio pensábamos que iba a ser difícil mantener una renta, pues nos, hemos apoyado también de, las actividades que, podemos realizar ahí, no solo con funciones, sino eh, como un espacio en donde los grupos pueden trabajar, pueden eh, ensayar, pueden presentarse, sin que les, tengamos que eh, imponer una cuota, sino que también, como decían los compañeros de Morelia, pues nos, nos ponemos en disposición de de hacer un, un, un pago significativo, que puede ser en especie y puede ser de la manera más, más sencilla, como eh, insumos para el local o, o algún tipo de, elemento que se consume como agua o, o alguna aportación para la luz. Y eso nos ha ayudado mucho. Estamos eh, creciendo y pienso que pues, poco a poco podemos ir fortaleciendo el espacio, sobre todo para darle fuerza al, sentido de tener un espacio independiente, autogestivo y, y autosustentable, eh, viendo que eh, la política del gobierno es pues, no, abrir estos espacios y al contrario parece como que se cierran. Aquí en Aguascalientes en los últimos 20 o 30 años hemos perdido algunos espacios públicos manejados por eh, por la parte oficial y creo que eh, es, esas instituciones se han, han, confiado en que pues están emergiendo los espacios independientes y, y creo que pues, sí hacemos falta, pero también es necesario que, que se les siga impulsando desde, desde el subsidio. Eh, nuestra experiencia es, pues, es de, seguir luchando, esforzándonos y pues, ponerle al público cada vez más cerca la, la opción de, de asistir a las aulas. Gracias, Lotería Teatro. Por último, la última respuesta para el sur, solamente lo quiere contestar una sola persona, para irnos a las demás. Los del sur del país creen que manejar una sala de teatro independiente es un acto de resistencia. Sí, no, ¿por qué? El que lo quiera contestar, del sur. Hola, eh, Pedro González de Teatro Clandestino. Pues sí, obviamente hacer teatro y más hacer teatro independiente, sí creo que es un, asunto de muchísima resistencia, es un asunto de perseverancia, de seguir encontrando a las personas idóneas, ¿no? Que nos permitan eh, crecer como colectivo teatral pero también con estas eh, estrategias que se están haciendo a nivel Estado. Acaba de ser el Día Mundial del Teatro, participamos de 21 puestas escénicas. Y algo importante que se hizo es que a esa gente se le pedía ya una cooperación de 20 pesos. Es una cooperación voluntaria, bueno, no es una cooperación muy baja más bien, de 20 pesos, porque si no podemos seguir haciendo esto en donde la cultura es gratis, los espectáculos son gratis, etcétera. Estoy convencido que el teatro eh, este tiene un, valor, o sea, que, que redime almas, ¿no? Pero a final de cuentas el teatro también implica un costo y creo que generar públicos y para poder resistir está este asunto de poder eh, empezar a enseñarle a la gente que el teatro también se paga. Muchísimas gracias, Pedro, de Teatro Clandestino. Voy a pasarme a las preguntas, que estas sí las pueden contestar quien quiera contestarla. Eh, allá. ¿Qué podríamos hacer como comunidad para que las políticas públicas culturales reconozcan y ayudan de cierta manera a las salas de teatro independientes. ¿Qué podemos hacer como comunidad para que las políticas públicas nos reconozcan a las salas de teatro independientes? El que lo quiera contestar. Adelante, por la columna. Pues yo creo que una, lo que estamos haciendo ahorita es, es unirnos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, y luego fueron Yo creo que una es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, unirnos, hasta conocernos, saber qué estamos haciendo. Tenemos muchísimas coincidencias y seguramente podemos trabajar a partir de, esas coincidencias. Creo que sí tenemos que entrar a esta cuestión de la legislación, porque eh, yo creo que eh, lo que nos puede beneficiar, que además nos corresponde como, como creadores, lo hemos dejado un poquito de lado. Y, y es, pues, muy tedioso, muy aburrido y muy, este, no, es una tarea que nos gusta a ninguno, pero yo sí creo que tendríamos que entrarle a, en eso, ¿no? O sea, los derechos que tenemos como creadores, a la a, a, este, a, la profesionalización, somos profesionales, sin embargo, no vivimos como profesionales, ¿no? Entonces, creo que una, una tarea que nos tendríamos que poner todos es investigar ponernos a leer sobre las políticas culturales de nuestro país, de nuestro propio Estado, y hacer cuestión de comunidad para, para, para hacer este, las legislaciones que nosotros necesitamos para, esto, ¿no? Porque sí creo que el, hecho de que los espacios independientes, que seguramente nos pasa a todos en todos los estados, que somos tratados cuando quieres dar una función, ¿no? Que eh, que tienes que pedir permiso al municipio, que tienes que venir protección civil, o sea, y no está mal que, que, venga, pero no, no podemos ser tratados igual ¿no? que las instituciones, que las instituciones como tal y que las instituciones, porque nosotros prestamos un servicio, un servicio a la comunidad, nosotros somos generadores de, de, de, de, um, de políticas eh, culturales que no han sido capaz, capaz el Estado de hacerlas. Entonces creo que una primera es esta, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento. Otra es realmente entrarle a esta cosa cuestión tediosa de, de qué es lo que hay para los artistas, para los creadores, y, apostar también, exigir más que apostar es exigir lo que lo, como derecho nos corresponde. Muchísimas gracias, Ana por la columna. Bien, fíjate, creo yo que eh, estoy de acuerdo con la compañera Andamio. Eh, se escucha muy bajo, se pueden hablar un poco más fuerte, pero sin el micrófono, porque creo que el micrófono capta todo lo que se escucha alrededor. ¿Hay Sí, un poquito más fuerte. Sí, bueno, eh, creo que es el rumbo que tenemos ahorita, porque lo más importante me parece es dotarnos de una personalidad jurídica para podernos convertir en interlocutores frente al Estado. ¿sí? Creo que este, este primer acercamiento de formar esta red en su momento deberá también ser oficializada a través de, vías legales, una asociación como el ejemplo que nos dan los hermanos de sureste allá con su, con agrupación de, la red, eh, eh, me parece que está constituida de manera legal para poder tener esta calidad de interlocutor frente al Estado, eh, que porque el Estado pues es ese ser inmanente que no tiene rostro, ¿no? que aunque lidiamos con un rostro, con la cara de los funcionarios, en realidad estamos eh, eh, hablando comúnmente un que pues, sí, que, no tiene, que no tiene en realidad este, una cara, sino muchas caras. Del mismo modo que nosotros como artistas tenemos cada uno el rostro de nuestros foros que responden a sus realidades específicas, pero creo que este primer momento que nos, nos, nos aglutinamos tendrá que concluir en una constitución formal eh, a nivel, insisto yo, eh, legal de constitución, para poder tener esta calidad de interlocutor y que nuestra voz sea tomada en cuenta, más allá de, un reclamo, sino eh, en la obligación de iniciar este diálogo que estamos forzados a tener tanto los artistas como, como las autoridades e incluir a la, a la sociedad. Creo que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias por la columna. Me paso a la siguiente pregunta. ¿Qué nos hace falta o qué necesitamos para crear una red de salas de teatro independientes a nivel nacional? Contextualizo otra vez, Guadalajara, Yucatán y la Ciudad de México son estas tres partes que tienen una red de salas de teatro independientes local. Pero, ¿qué nos hace falta o qué necesitamos para crear una red de sala de teatro independiente a nivel nacional. Eh, bueno. Eh, bueno, yo creo que el primer paso que tendríamos que dar eh, sería la identificar esos espacios. Primero, reconocernos mutuamente y yo creo que culminar en un directorio que, que lo tengamos todo, todos eh, los directores de estas salas y a partir de ahí pues empezar a crear movilidad de producto artístico. Pero creo que sí es importante que se empiece a generar un directorio, un directorio profesional eh, con toda la currícula que, que implica para el foro, que implica para los directores y que la tengamos a la mano, pues todos los directores de esa sala independiente, un mapeo que nos permita tener la localización a nivel geográfico de dónde están ubicados, eh, cuáles son las movilidades para llegar a ese espacio. Uno de los problemas que, nosotros enfrentamos es la movilidad para llegar hasta acá. Eh, lo puedes hacer a través de avión, a través de barco, no lo puedes hacer, por ejemplo, por autobús, al, menos de que quieras subir hasta Tijuana y de Tijuana bajar, que son casi 28 horas para llegar aquí a, Cabo San Lucas. Entonces, este, creo que sí es eh, el punto ideal sería eh, llegar a un directorio que nos permita eh, tener este mapeo para, para poder este, identificarnos, reconocernos y a partir de ahí empezar a tener trabajos de colaboración. Gracias, Marco Antonio Vasconcelos. Bueno, también con las 43 personas que dialogué de todo el país, esas 43 salas de teatro están en el mapa mundial del teatro. Ustedes pueden checar, como a cada uno de ustedes les pasé el perfil de sus espacios. Ya existen 43 espacios de son la mayoría de todos los estados de México, solamente no conseguí localizar a nadie de Tlaxcala, de Guanajuato ni Tabasco. Son las tres que me, no, hubo manera de poder encontrar ninguna de las tres, pero de todo el país hay salas de teatro en el mapa mundial. ¿Alguien más quiere dialogar sobre qué podríamos hacer para hacer una red de salas de teatro a nivel nacional? Tampoco, ¿verdad? Sí, Mira, yo, creo que el trabajo que... creo, que, quería hablar Tapanco, Yucatán, y luego después Andrés. Gracias, eh, Mariela. Em, coincido con todo lo que usted ha estado diciendo y creo que es emocionante ver que existimos tantos espacios con intereses tan eh, en común. Yo creo que para pensar en una lógica de red nacional tenemos que, si bien considerar lo institucional y nuestra relación con el Estado, mirar más la relación interna que podemos generar y provocar proyectos concretos para no ideologizar las lógicas de trabajo y para no batallar con asuntos que están fuera de nuestras manos, que son los institucionales o públicos, Mirarnos desde el sector social, desde el sector público, perdón, privado, y, desde ahí generar alguna estrategia como muy concreta, ¿no? Y a partir de estrategias concretas y acciones a las que se puedan ir sumando, la red aparece como consecuencia. Creo que si empujamos por la construcción de una red a priori, em, puede como forzar las cosas, ¿no? E, este encuentro de personas representando espacios ya para mí me, me pone en, una condición de, red, En la que podemos empezar a operar infinidad de, proyectos. Y solo quisiera compartir que desde el Congreso Nacional de Teatro se desarrolló una iniciativa que es un directorio, el Directorio Nacional de la Comunidad Teatral, y que está en proceso de inscripción y que los resultados en breve se van a dar a conocer y que desde luego, María, la no solo tuya y de este proyecto eh, sino de todos los que están aquí, para que mm, puedan poder intercambiar esta información, que al final ahí en este directorio vamos a poder observar pues, un mapeo de personas y de espacios, ¿no? Y los que no han sabido de esto, pues invitarles a, inscribirse, ¿no? Les, comparto el link directamente en el, el chat. Eso, sería, gracias. Muchísimas gracias. Vale, caballero. De Andrés Teatro, quería hablar un poco. Sí, un, poquito, digo, totalmente de acuerdo con lo que han planteado los compañeros. Yo creo que sí, esta es como pasito por pasito, ¿no? Tampoco que queramos hacer todo de inmediato. Yo creo que este es un paso, lo que, lo que sé acabas de decir, lo de las salas a nivel mundial del teatro, eh, lo del Congreso Nacional de Teatro, ese directorio, el poder tenerlo, ¿no? Acceder a ello, porque luego no, no, no, accedemos a esas cosas. Creo que sí es muy importante como que cada uno nos comprometamos a la, a la red en nuestros propios estados, que yo creo que esto tendría que ser como el primer paso. Que algunos, a lo mejor ya tenemos algunos contactos, ya lo hemos iniciado a hacer. El otro es para después pasar como esta cuestión a nivel regional, ¿no? Que tiene que ver con la Baja California, con los países del norte, los facilitaría las, las cuestiones y otra cosa que yo creo que sí es importante, ¿cómo podemos utilizar nosotros a las instituciones? ¿En qué sentido? A veces, por alguna razón, tenemos funciones en otro estado. Y yo creo que esto que estamos haciendo es cómo hacer que, eh, ese trabajo que, se, que ya lo que, se hace, que se va a dar funciones a otro lugar, el poder también nosotros con nuestros espacios como abrazar esos, este, espectáculos, ¿no? Que esas funciones de de danza, exposiciones y demás. yo creo que eso podría ser, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, los, los cirqueros, ¿no? O los que hacen el backline, que ellos nada más mandan decir a cualquier lugar del, voy a ir a China, voy a ir a Yucatán, ¿quién de allá hace circo? Y hay una cuestión muy solidaria. Y yo creo que eso es lo que tendremos que aprender de, otras disciplinas, hacerlo, más generosos en, muchos espacios, más allá de si la calidad, si la... O sea, que sí es importante siempre, pero al final es el público el que decide si, si le interesa o no le interesa, ¿no? Entonces creo que es esta cuestión estatal o regional, cómo utilizamos los, los y las otras cuestiones que, ya se han mencionado. Muchas gracias, Teatro. Por último, ah, sí, claro. Ah, bueno, me voy a desviar un poco. Este, bueno, no desviar, más bien eh, voy a hablar un poco sobre las políticas públicas, eh, sobre todo aquí de Michoacán, bueno, de Morelia, precisamente. Eh, nosotros estamos ah, ahorita hace como un mes, mes y medio más o menos, por lo mismo de que los espacios culturales no están en el catálogo del ayuntamiento, porque para pedir los permisos, para pedir todo esto del ayuntamiento, que cómo le hacemos para pagar, no podemos pagar, como decían, este, mm, lo mismo que paga una institución más grande, porque somos espacios que tienen este, muy pocos lugares, 40, 50 o menos. Entonces nosotros con la Secretaría de Cultura de Municipal, justamente que está ahorita a cargo este, la licenciada Cardiela Amezcua, e igual por si quieren este, tomar el dato para que mm, pues, se vea y, compartirles este, este, proceso que nosotros ahorita estamos llevando. Ella se juntó con los del ayuntamiento, este, está trabajando también con pues las otras secretarías, eh, nada más que yo no me encargo de ese tema, eh, precisamente, pero eh, estamos trabajando en, a favor de que se nos tome en cuenta en un catálogo para empezar municipal. Entonces se hizo el registro de varias, varios espacios culturales, ya sea de, teatro, de danza, de este, cafeterías que se dedican o bares que se dedican a, hacer teatro, pero que estemos este, precisamente como eso, como espacios culturales bajo eh, la las instituciones y que nos tomen en cuenta como espacio. Y eso a nosotros nos permitiría pues también tener más ah, apoyos eh, federales, este, también del sector privado, este, de diferentes, si los queremos atar, si no, no. También es cuestión de cada quien eh, saber eh, o querer este, recibir esos apoyos. Pero es como un paso que ahorita, si bien va un poco lento, pero vamos ahí. Entonces, igual si en los estados de cada uno este, donde estén, se empieza como a generar este mismo este, pues, vínculo entre los espacios culturales de cada lugar y van a secretaría, a su secretaría de cultura, este, para decirle, mira, nosotros no estamos bajo ningún catálogo este, institucional, pero queremos tener un nombre ahí, igual pueden acercarse así como nosotros también lo estamos haciendo aquí en Morelos, Entonces igual pues queda como abierto y se los comparto para que se Muchas gracias, la Seiba, por esa aportación. Para terminar, de el diálogo que tenemos, alguno de lo que todos han mencionado quiere preguntarle algo a otra persona en la que estamos aquí, que era lo último que teníamos programado. ¿Alguien te interesa preguntar algo más sobre lo que ya se mencionó? No, terminamos el diálogo aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nosotros? ¿Aguascalientes? Claro. Me gustaría saber qué tan, tan dispuestos estaríamos de generar un festival en, nuestros espacios a nivel nacional, en donde nosotros también de alguna forma pues alberguemos a los compañeros y todo, y entonces así ah, podamos hacer un festival en, nuestros espacios a nivel nacional. No, creo que no quedó muy claro hacer un festival con las, con las salas de teatro que estamos ahora mismo. Sí, así es. Ah, pues si a todos les interesa, podría ser interesante. Repito, hay 43 salas de teatro que están en el mapa mundial y todos son los tienen los links de cómo encontrar sus Facebooks y cómo encontrar los números de cada las personas. Y se podríamos poner sobre la mesa un programa de hacer un festival de salas de teatro independientes. Podría ser algo muy interesante. Sí, David Gómez, y con eso terminamos la... Sí, yo quisiera preguntarles, más que, bueno, ahorita es interesante lo de, del, eh, un festival nacional, pero me interesaría más, ahora que ya nos reconocimos, al menos los de la región, si pudiéramos tener un contacto y hacer un corredor nosotros, Tamaulipas, Nuevo León, eh, no sé si está Coahuila, eh, y empezar nosotros, empezar a hacer redes primero para reconocerlos más, primero en, nosotros en lo, en, lo, en lo, particular, para luego llegar a algo más general, para poder generar o poder pensar ya en políticas más amplias, culturales. Eh, es para los compañeros de, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Ana también es parte del norte. Ah, bueno, sí, sí. Chihuahua. <laughs> Chihuahua. Un, placer. Con esto cerramos la sesión. Aquí, una cosa más que sea alguien que diga, es muy importante decir esto antes de terminar la sesión. Si no, alguien... ¿No? Yo, yo, yo. Sí, claro. Yo, este, mm, sí, creo que no deberíamos dejar de lado el, hecho de que somos iniciativas privadas y que juntos sí podríamos empezar a estudiar cómo forzar a nivel legislativo, ah, no, no, una subvención, pero sí un apoyo y una calificación especial o sea, creo que no necesitamos ser asociación civil, eh, sino solo estar reunidos, como en este principio, ponernos a, estudiar a nivel local y, obviamente juntos a nivel nacional, porque no lo veo tan complicado. Es decir, hace 10 años tenías que ser asociación civil A, B, C, X, Y, y, y ahora no, eh, las presiones están por otro lado. Creo que podremos Em, eh, si todos estamos bajo la misma idea, creo que podríamos generar algún, algún cambio. Si no bien eh, comenzar a nivel local, eh, apoyándonos, este, después poco a poco creo que a nivel este, poder visualizar las actividades a nivel nacional. En mi experiencia en otros países, este, las salas independientes son apoyadas por, las instituciones públicas, a todas por igual, y entre más haya mejor. Muchísimas gracias. Eh, bueno, quisiera hablar, no sé si se puede. Sí, claro. ¿Tenemos tiempo? La última, claro. Eh, bueno, eh, de entrada identificamos al norte, eh, identificamos al centro, identificamos al sur. es importante para nosotros que se nos identifique como el Pacífico. pareciera que se nos olvida que el Pacífico existe. una parte muy importante, todo entra por el Pacífico hacia este país. Entonces, este, todo el mercado de Asia eh, ingresa por el área del Pacífico. Entonces, es importante que también a nosotros se nos reconozca como el área del Pacífico. Estamos en Los Cabos, Baja California Sur. De repente se piensa en el país nada más como el norte, el centro y el sur, y se olvida desde este lado. La, otra cuestión es que, bueno, creo sería importante a lo mejor tener otra reunión y, em, empezar a hablar de las economías que se están moviendo dentro de estos espacios independientes y, e incluso empezar a analizar eh, eh, eh, el término independiente. escucho mucho que seguramente a lo mejor tienen apoyos gubernamentales, eh, puede haber también subsidios de la, cuestión gobierno federal, estatal, municipal, y entonces hasta qué medida eh, somos independientes o, pasamos de ser independientes a ser subsidiados por el gobierno. Entonces son términos que tenemos que empezar a analizar y bueno, a mí en una segunda vuelta, en una segunda reunión, me gustaría más bien abordar el término de las economías, nosotros aquí tenemos una, eh, eh, manejamos una economía de goteo que nos da, pues sí, un poco de sustentabilidad para seguir este, con este proyecto, que es una necedad, que es el Foro Vasconcelos Casa de la Danza, y me gustaría en una segunda vuelta, ¿cómo operan estos espacios ya en términos económicos? ¿Cómo resuelven pagar su agua, su luz, sus teléfonos, sus mantenimientos, eh, y, no, y, no precisamente como programa, ¿no? Porque programar pues ya implican otras cosas. Pues muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Estoy escribiendo que sí, que pueden buscar a los 43, eh, salas que adjuntean Mapa Mundial del Teatro y apoyar también el proyecto sobre el directorio teatral que nos pasó la dirección en los mensajes, Brian Caballero que pueden ser los comienzos para crear una red paso a paso. Quiero decirles que esta conversación va a quedar grabada y después otras personas y otros compañeros que no pudieron estar, ustedes también la pueden volver a ver y va a estar en Run y va a quedar para que ustedes tengan otra vez contacto. Después de esto, se va a escribir un ensayo, investigación de todas las respuestas que los otros compañeros y compañeras me aportaron sobre esto. Y el ensayo lo podrán leer en HowlRound. Fue para mí un placer haber platicado con cada uno de ustedes y sobre todo crear esta comunidad que yo también espero que no se pierda y seguir haciendo energía. Vamos a terminar la sesión. Con esto cierro, agradecerlos y eso sería todo. Muchas gracias por estar hoy. Gracias. Hasta luego.